артюр рембо черных ягод река Thank Thank you. становится безвестной в незнакомых домах. Вороны над нею все с печалью, честной в английских глаголах. Под ветвями в елях ветром разным тесно прятаться в подолах. Катится вслед тайнам стародавних мест по своей замете, Мимо башен замка, где слышны окрест важных парков этих рыцарские страсти и былой разъезд. Что за славный ветер! Пусть же видит путник, как светла их плоть, станет он храбрее. Вороны, лесные воины, Господь вам припас трофеи. Хитрый землепашец, бросим свой ломоть,